Por fari cen mashon, vi besonas crocetilon cae congruan fadelon. Faru glitnodon, cae metu sur la crocetilon. Volvu la fadenon circa la crocetilo, dextre contrau horloge directe, maldextre horloge directe. Hoc la fadenon, cae gin tra la masum. Ien la cen masum. De novo, volvu la fadenon, hoc gin Caetiro de Entralamacho. Volvo, Roku, Tiro, Tralamacho. Volvo, Roku, Tiro. Volvo, Roku, Tiro. Se vi ripetas la masion, vi creas funditan cenon. Per citiu funditan cenon, vi povas croceti multain in diversa in proiectoin. Vi ancao besonas la cen masion, ciam vi volas fari turn cenon. Ofte vi crocetas en la vicioi, lau tien e reena crocetado, ca la cen masioi la vicioi. Cium da ce masoi vi besonas dependas de la masum cium vi usas por la vizio.